semangat Kau tidak akan bisa membunuhku. semua kenangan dari erudisi. Nah, nice. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Aduh, Aduh, kenanya Bu Feus. Ya udah nggak bisa kemana-mana. iya benar gimana lagi kah Melafik dulu, lo kok kalau kok berjuang lagi nih kita kayaknya kan Kalau kah hal juga training, aku belum berjuang. Tadi lo ya berjuang, ya aku sendiri ya. Healer.

kerupuk banget eventnya ada mikunya Ah, Yo, Zilang kenapa sih, Lang? langsung masuk jerongnya anjing Triple kill. Hey, not bad. Eram bana zero dradan sunuyor 9 diyor. Şimdi bana gönder ve sorup sorup ve sorup halo Andrea Good night, kan itu ya. pura-pura tahun sih naon sih Tapi kita mari pengajian ke guru makanya tapi ya boleh ya kalau aku main boleh mau main Request Ah, ah, maju lu. ini anjing. Maju. Halo, Aduh, aduh puter balik, terbalik, balik, terbalik, balik, terbalik, balik, puter balik. di grill, nggak bisa lari gue nanti yang jelas, sorry ya. Udah, udah, maju lo. Sini anjing. Maju. Itu sekali tarik sama lu juga mati ya. Aduh ngeri ya anjir. Sian, sian. Tok masuk, oke, okay. posisi Lalu Mantap sekali aja. Ya, Ah, ah, maju lu. Sini anjing. Maju. Oh ikan, waduh, rentingnya pakai sudah dipakai lagi anjing. Ayo gas aja lo 30 detik itu. Ayo Din. Udah nih, digunakan lagi nih. Eu tinha Kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari itu. Halo, halo kalian Neo. di hari esok untuk bintang-bintang di hari. Emang kenapa kakak Jos Villa menafik deh? Kau tidak akan bisa membunuhku. Mari. Mati kau. Wah, balik, lagi. <laughs> Balik, Angel. Istighfar. Nah, kelihatan ya guys nih ya. Awas ya. Awas ya piu piu piu piu piu player. Untuk lari yang sangat cantik ya guys ya. Jadi ya guys. Kayak gimana ketinggiannya? Jadi montok mantap gitu. Karakmu, karakmu. William Brabham